Vale. Eh, bueno, lehenik eta bain eskerrak eman, azken hor arte aguanta duzuen, Bai. Eh, eskerrak eman azteko ere babesle guztiei, bai ekonokom eta inikomi eta baita horona funduazioari. Eta eh, eh, antolakuntza batzordean parte hartu duzuen erakunde guzti ere bai eta noski Mondragon Universitetik eh, lan lagundu diguten hemen dauden batzuk, hemen ez dauden batzuk, eta, eta bar. Vale, eta noski e, etorri zareten guztioi. Eta, bueno, bukatzeko ohar pare bat. E, alde batetik, e, egin diren aurkezpen guztiak plataformara joko ditugu e, eskola izan ditza zuen, eta josik egindako grabazio guztiak ere bai, e, youtube egongo dira berritzegunen agusiko... Bai. <laughs> bueno, eskuragarri egu dituzela aurkezpenak eta bideak, bai. Eta besterik gabe, e, itxiera emateko e, protokoloak markatzen du urrengo ekitaldia antolatuko duen erakundeak jasotzea hemen dakagun lekukoa. Beraz, e, mesedez, eitorri ona EHUko ordezkariak, <laughs> Ramon, <laughs> e, eneritz, ez utzin Ramon bakarrik, <laughs> etorri zaitezte biak eta dengo lekuko pasatze <laughs> protokoloa. Bai, eh, jarri hori argazkirako, bai? Txalo bero bat. Pues, eh, eh, o sea, muchas gracias por darnos, por, eh, por que esto continúe y, Y bueno, a ver si el año que viene nos volvemos a juntar mm, y seguimos compartiendo ideas interesantes. Y bueno, eh, a partir de ahora yo seguiré en contacto con, con casi todos vosotros, si <laughs> puedo, porque yo creo que es importante que digamos, no se pierdan estas redes que hagan que bueno, pues este foro donde compartir y seguir aprendiendo pues no se mantenga. ¿no? quizás también un poquito se adapte a nuevas situaciones. Ya no somos la, esa herramienta estandarte de Internet en el aula, eso estamos en otro momento, pero yo creo que todavía seguimos teniendo, seguimos teniendo digamos, un papel que hacer y en eso estaremos. Eh, bukatzeko, astu zaitezatea, e, eh, komunikazioak aurkeztu dituzuen guztiei ere eskarrak eman. Bai, e, bai e, direne Jon eta e, Antoniori, eta baita komunikazio guztietan parte hartu duzuen guztioi oso aberazgarriak, ni bintzatik ikusi ditunak oso aberazgarriak izan dira, eta nik uste orokorrean nahiko saio politiak egin ditugula. Vale, eta besterik gabe, ba, eskerrik asko eta hurrengo arte.